百秋武道具店の動画こんにちは、百秋武道具店の動画です。やってますか というわけで東京の 3D のね計測会から戻ってまいりましたたくさんご来場いただきましてありがとうございました今日は足の使い方の3本目の動画でしたね、えー、足さばきがうまくいかない人遠くへ飛べない人左足のためができない人引き付けができない人これは皆さん何か大きいものを打つ時に忘れていってるんですその原因と実際の練習方法まで、えー、この3本目でやりますねじゃあまずこんな話からどうぞ合体戦隊剣道5 第36話「イエローの実に奇跡が」ぐわハハハもうダメだな剣道5くそこうなったら最後の必殺技だデラックス剣道ロボよろしくベイビー剣道レッドマシン剣道ブルーマシン剣道グリーンマシン剣道ピンクマシン5人の戦士が1つになるとき無敵の巨人が現れる待たせたな行くぞガシわー また負けてしまった一体どうなってるんだこれで36杯目だぞえ、レッド、大変ですなんだまた左足イエローが寝坊してきてません何またかまた我々はやってしまったというのかそうです、レッド。またやってしまいました。だからあれほどイエローには言っておいたのに。いや、イエローだけの責任ではありません。戦いの間、私たちもずっと左足イエローのことを忘れてましたから。何実は剣道でも同じことをしています。 左足の引き付けが遅い人、右足で大きく踏み込めない人、次足してしまう人、左足が跳ね上がったり残ったりする人、これらで悩んでる人は全て打つ時に左足イエローのことを忘れてしまっているのです。あなたの左足イエローが攻撃に参加していないのです。剣道で一番大事なのは左足イエローです。左足イエローが攻撃の主体になった瞬間、剣道ロボはそう、無敵になることができるのです。 赤マント総裁は言いました。いいか、お前たちもう弱すぎ。あれだけ左足イエローのことも一緒に戦いに連れて行けって毎回言ってるのにみんなしてもう忘れてるやん。このままじゃいかん。今日からワイは心を鬼にするからな。まず左足イエローはおるかはい、ここにおりますです。お前明日からレッドやれ。何ちょっと待ておっさん。私はどうなるんですか レッドは言いました。お前なんかはイエローじゃ何 ?5 人の力を一つに合わせたければ今こそ左足がレッドになるべきなんじゃ。左足がレッドならもう誰も左足のことを忘れんじゃろう。確かにイエローがおらんでも気がつかんけど、レッドがおらんかったらおかしいもんな。じゃあ早速秘密特訓じゃ。はい。3日後。ははははは、行くぞ新しくレッドに任命された左足はめちゃくちゃやる気です。 みんな俺の言う通りに動くんだはい左足レッドが中心になって皆に指令を出しますもう誰も左足レッドのことは忘れません秘密特訓により左足レッドは左足の鹿髪が伸びて足先のバネも強くなりました左足が踏ん張れるようになったので右足ピンクがうまく攻め込めるようになりました何より全員が 左足レッドを中心に攻撃を始めるようになりました。左足が踏ん張れるようになったことにより、剣道ロボは体重の水平移動から乗った打ちができるようになったのです。ついにカエル怪人をやっつけることができました。一体赤マント総裁は左足レッドにどのような秘密特訓を行ったのでしょうかじゃあいよいよお家でもできる秘密特訓ですね。今すぐにでもやってほしいのは 片足けんけん練習法なんです。実際この片足けんけんやってる人も多いと思うし、僕もある先生から教えてもらった方法なんだけど、みんなね、やるときにね、左足意識しろ、意識しろだけじゃね、言葉だけじゃわかんないんですよ。左足を意識しろってことは具体的に言うと2つなんですよ。 前のビデオでもやったけど、左足の膝の裏、ひかがみっていうところを伸ばす。もう一つは、左かかとを上げる。左かかとを上げるっていうことは、左足の前の方、ここにバネがあるんですよ。足のバネ、ここに1個あって、もう一つ膝に1個あるの。このバネと、このバネを使う練習をしましょうってこと。それがまさに片足研究なんですよ。じゃあ、ここだとあれなので、場所を変えますね。よいしょ。おっ まずは左足けんけんをやってみてくださいその時にかかとがつかないように注意左足けんけんは一見簡単そうですが膝の裏のひかがみのバネと足の先のバネがないとうまく飛びません左足けんけんでみんなで鬼ごっこしてみることもいいと思いますなぜかというと左足けんけんで前に進もうとすると床をパッと踏むだけでは進まないからですぐーんと左足を踏まないと進みませんこのことが左足にためを作ることになっているのです 次はレベル2です竹刀を持って構えたままやってみましょう竹刀を持つだけで急に難しく感じますがこの時軸足踏ん張りバランスこの3つを同時に鍛えることができます悪い例です反対の足右足は必ず前に出してください後ろに残ってると体が前に進みませんもっと上手になりたい人は 歩幅を広くして上ではなく前にできるだけ飛べるようにチャレンジしてみてください次は手をつけてみましょうそうすると手にばっかり意識が集中してしまうんですが大事なことは左足の膝を曲げないとかかとをつけないことです次は高さを変えて小手めにしてみましょう思い出してくださいこの練習で鍛えられるのは軸足踏ん張りバランスです 最後は小手面倒ですね普段の稽古の中で足よりも手が先に動いてしまう人先生から手じゃない足を先に出せと怒られてる人不思議なもんですけれどもこの稽古をして左足が踏ん張れて蹴りができてためができるようになると自然と右足から体が出るようになります悪い例ですね小学生に多いですが左足ばかりに意識がいって構えがふらふらしてしまう人手と足と両方意識することでバランスが取れるようになります 悪い例ですうまくけんけんができない人前に飛べない人というのは2つ原因があります左足の膝の裏が曲がっていることとかかとがついてしまっていることです上手になりたい人は特にこの2点だけは外さないでください左足の引き付けについてです左足のため蹴り踏ん張りこれがないと引き付けはうまくできません思い出してください足にはバネが2つありました 膝の裏の下髪のバネと足の先のバネですこの2つで引きつけるのですだからひかがみが曲がってかかとが上がりすぎてると全く2つのバネが効かないのですこの片足けんけんなんですけどもぜひ騙されたと思ってやってみてくださいお家でも道場でもどこでもできますんでそうするとこの左足をね張るっていう感覚が身につくんですよここを力を入れるとかここにためるとか 床を下に踏み込むとか、そういう感覚がもうね、体で身につくんですよ。これは頭で考えてもよくわからないんですけども、これを、10分ぐらい稽古やった後ね、もう痛いですよ。ここ痛い。この足の先のバネのとこ痛い。ここを痛みで、あ、ここを使うんだなっていうのが体でわかるんですよ。だから10分ぐらいやった後にもう普通の稽古やると、もう右足で一歩でさっと踏み込める。もうそれぐらい劇的に変わりますから。今日はこの辺りでありがとうございました。またいつかお会いできる日を。